El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Libia es el epicentro de abusos masivos que sufren niños y niñas subsaharianas al cruzar Libia camino de Italia, como lo son los que cruzan Marruecos para llegar a España. En el año 2016, 27.000 Niños y niñas subsaharianas cruzaron Libia para llegar a Italia, sufriendo lo indecible en el camino, mientras que 22.000 cruzaron Marruecos para llegar a España y Europa. En 2017, en los dos meses que hemos pasado, 520 personas han fallecido en el Mediterráneo, mientras que 20.000 personas han llegado a las costas europeas. Ante este drama humano de proporciones alarmantes, lo que más nos indigna es la despreocupación, la irresponsabilidad de los gobiernos, tanto regionales en África como en Europa, que no solamente no aseguran la vida de las personas, de sus ciudadanos, sino que incluso con las mafias y grupos armados se aprovechan eh, para sacar lucro al negocio. Todas las guerras y violencia están causadas por acaparar recursos y poder. Parecen excepcionales los líderes que se preocupan de, de apoyar y promover la dignidad de las personas. Uno en tales circunstancias podría dudar incluso de la bondad del ser humano. Sin embargo, todos sabemos que la inmensa mayoría son buena gente. Como decía Nelson Mandela, nadie nace odiando, se aprende. Y a veces por circunstancias obligadas. Como decía Nelson Mandela, la bondad del ser humano es como una llama que puede quedar oculta, pero nunca se extingue. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.